Você conhece a PL 419-2018, que está rolando na Câmara dos Vereadores aqui na cidade de São Paulo, com a proposta de ainda regulamentar a Uber? E que se esse projeto for adiante, você corre um sério risco de ficar fora, não poder dirigir mais? E isso é muito sério. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eudemar, sou motorista por aplicativo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. No final desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Mas vamos lá que a coisa é muito séria. Pois bem, o então vereador Adilson Abadeu, que é defensor dos taxistas e contra os motoristas de transporte de aplicativo, ou seja, contra o serviço de transporte por aplicativo, está empurrando esse projeto de lei de goela abaixo, na justificativa de ainda regulamentar o serviço de transporte por aplicativo, de pôr ordem na casa e de fazer valer a nobre profissão dos motoristas taxistas. E ele quer fazer dos motoristas de aplicativos também um nobre taxista <laughs> para poder dirigir nas ruas da cidade. Mas de que maneira que ele quer fazer isso? Primeiro, limitação do número de carros de transporte por aplicativo na cidade de São Paulo. E essa limitação seria comparada mais ou menos ao número de alvarás que existe deliberado pela prefeitura na cidade de São Paulo. Logo, 70% da frota dos motoristas de aplicativo iria pro saco, iria pra roça de verdade. Ou a conta seria mais ou menos assim, dois em cada três motoristas deixariam de existir. Dá para melhor, com certeza que a é gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Segundo ponto, o condutor ou pessoa cadastrada na plataforma de quaisquer que seja Uber 99 ou Cabify tem que ter o carro em seu próprio nome também. Então aquela coisa de você ter o nome no, o carro no nome da sua esposa, ou no nome do, do, do marido, ou no nome do pai, da, da, da mãe, de qualquer pessoa, já ficaria descartado, não pode. E tudo que for relacionado à locação de veículo particular, ou seja, dessas que sejam reguladas, da Movida, da Localiza ou qualquer outra aí, provavelmente também não funcionariam mais. E a terceira Placas fora da cidade de São Paulo não pode circular aqui, na capital. O que já é uma realidade, já acontece nos dias atuais. É, isso é uma piada bem gostosa. <laughs> Vou rir de ti. Todos esses itens afetam muita gente. Agora, com tudo isso que eu te falei, o que, que você motorista deve fazer? Qual que é a sua ação? Vai você não correr o risco de ficar se levar o leite para casa e perder a sua renda? O que você tem que fazer é divulgar nos grupos de WhatsApp, de Facebook, divulgar no seu Instagram, defendendo a não regulamentação na limitação dos carros de transporte por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Espero que tenha compreendido o recado, vou ficando por aqui. Mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e divulgue e espalhe para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau!